Αναμειγνύουμε 400 γραμμάρια φέτα με 3 αυγά και προαιρετικά με λίγο πιπέρι. Κόβουμε τα φύλλα κρούστα στη μέση. Λαδώνουμε ένα φύλλο Τοποθετούμε ακόμα ένα φύλλο και λαδώνουμε. Βάζουμε γέμιση στη μία άκρη και τη σε φλογέρα όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τοποθετούμε τα τυροπιτάκια σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Τα αλήφουμε με κρόκο αυγού. Και προαιρετικά πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!